Beno ba, zer, eh, zer esan daiteke liburu honen inguruan. Nik uste dut, kisat oso interesgarria dela e, palestinarra eta emakumea zer den ulertzeko, askotan galtzen dugu emakumeen ikuspuntua palestinako gatazkari buruz ez egiten dugunean, eta hemen oso argi geratzen da zer den biak izatea, palestinarra eta emakumea, emakumea eta palestinarra. Eta aldi berean, historioek oso ongi esaltzen dizkigute, ba, beraien beldurrak, ametsak, e, etxipenak, e, ardurak, eta gainera maixuki erakusten digu zer den e, okupazio bikoitza pairatzea. Hau da, alde batetik Israelko okupazio militar e, bortitza jasatea, eta beste alde batetik ba, Palestineko gizarte patriarkalak ezartzen dien e, bazterkeria horretan bizitzea. Ez? Okupazio bikoitzaren ideia oso interesgarria da, eta beste alde batetik biziki polita da, e, kontatzen dizkigulako mm, lurralde okupatuetan jaio eta bizi diren emakumeen historiak, ba, hau da Ziz Gazan, Ekialdeko Jerusalemen edo 1948ko Palestinan e, bizi diren emakumeen egunerokoa eta bestalde batetik diasporan jaio eta bizi direnena, hau da mina sentitzen dutena, e, atzerrian palestinarrak balira bezala ezi direnak, baina gero palestinara itzultzen direnean atzerritarrak sentitzen direnena. Eta ikuspuntu hori oso oso garrantzitsua da. Eta funtxean, ba askotan ahaztu egiten dugula emakumeen borroka, egia dela, Kasu askotan Palestinan biktimarik ahulenak direla, baina ezin dugu ahaztu Palestinako historian emakumeek askotan erresistentzia, Palestinarrek sumut bezala deitzen duten erresistentzia hori gidatu dutela, haiek izan direla askotan protestak antolatu dituztenak eta zerresan handia daukatela emakumeek gatazka honetan. Beraz, liburu honek beintzat aukera bat ematen digu pizka bat, ba haien egunerokoa, haien haien bizitza haien beldurrak urbilagotik ezagutzeko.